Так, өте күнінен э, көрәтшілер, оны э, бүгін как раз кәріне көрбіттен кейдені не храните меня без Ивана дейіне тұқтық бұд. Үрдіқ бұд, ол тұлы кәпсі Так, обычно саха фильмде тақтырына әлата туғара білем анны мистической болар, ду дерін исқоғаннақ, ұраханы яғыннақ, философской ұрахан кейнелер, әбетер там хақан оротын көрдірер э, эбетер комедия болар эбетер туара тухнит хоррор ужас болар да онтон буланы бу керени көрбүттен кинени көрөн барамын трейлерин көрөн барам кинени көрөлүкпүн кинени көрөлүкпүн трейлерин көрөн барамын да мен эле көрөлүкпүн трейлерин көрөн барамын вопрос кайдах жанр кайдах кайскалаак кине болор эди бииртин көрдүк кана кадара били комедия көрдүк онтон буланы иңгеден истек канарак били э, бүтехегер билбен тугуддирлерди тугадай Ходу хада? Юрий хигерет Күтү? Да, да, да, ол көтөрүн көтөрүп бітіргенде аны интересный бай болду. Аты же трейлер мен бұл комедия, запятая драма дейді Комедия драма да. Аты мен де беркин ханы келбете мен аны мен Эмеде комедия, эмеде драма. Бир жанр бу пыхлахын. Тохтим булар. Драмеди. Драмеди. Драмеди. Драмеди. Эмеди күдер дах, эмеди. Бахана ден опсана. Наха табаттыры ол, и? Өтіқтарын хеп бұл. Аға мен Гынан баран кере әлбақ Марияны фокус группа көндік. Монтажпын, қаярбын, өтвердегін Өлі оны мен хамай асты бұдым ден трейлері көрбеттер біле күн бол білейін уже күн күн жағалауын уже қар уже туман бұл ота оны оларыңын хайын жа хылгынан келегелі ақтан бартамандың э, ну хайын болар бұл хақаларға э, хорен хамышы екен бұл күн хағана как раз біле бұлыр түн бұлыр олон қоқыттар келендер оғаттар орындар жа оның мандың ден ойылулар бітті дей ол күрдік бұл хүрбек кескінігер хамай томорон томорон күнге тымны томоронгер бұл күн тоқтыр бұлай хамай кылгыс күн кылгыс күнге бұл кыһын жа өргөй күне болар бұлай бұл куаған тыыннар қара тыыннар кыһын мустан қараңа тоқтық онна хамай бұле чипчалыгар мандык премьера мандык үшеу даже бұл постергер көрдік хына хүрдік хылас келер дебик алдыңдар ғылымға халгыды бар бұты именно кәрі тула кепсети билектер ацтахар ацтахар гырыга ацтахар эти ону улатонду кайлах биле керене сынылыр бухлору ол кыпкырык йога баха кыпкырык бала хинер тонду жигнах кандар ахпытын материал бе ахтагым де истериске ону олон кону эбетер ханга ырыны оннук арига ацтахаллар үйүнен хасара пут арига мен ахпытын ол хин ондук эпизод кидер битим олон кону тойго үйөрдө хатыр бол хайыр Есін арысын олан атылар ырыга. Алар алдын оролларын ыргыл бах береме сыра бар. Ырып кетти. Аны лан тахалдар. Ата бу үс кийин лан көрдөкүнө минге теңден көрдөкүнө э, мен борсу ки булган деп оолар күнтар тора тора оолар үйрөтөн студенттер үйрөтөбүн онто вот именно керени көрүп жөндөр дем вот эни культура искусство жөндөр этелдер була керени көрүп бүт болбадак керени булан көрүп жөндөр ден а то бара да хаклар хака кейде бартон бартон атын таксист рубрика лахт специально таксисттер кепсидер аны <laughs> тохтедер еще де кухан дедер тохтехтер таксистер билим тохтан эрелер улар ен эрелер ну хайдахту ур били обычно варата вот кине барды бытты классика жанра брат два дня тебе билет олар олар такси болбунду Ага, билет такси олар бут америкага онна россияга олар ди Ну вот, там страну, там туда-сюда, ну міне. Именно, блин, жон на стороне тету хостер был? Социальный Тымыра. Тымыра. Курак тымыра. Курак тымыра. Э, туга халгына барата таксистка бар. Ага. Ол ен таксистин тарастар тахан, любой елге бар тахан. Плохолары, плохолары бар, қайдағата қайдақ болды. Тоқтенлар не дейді? Ата уларидылар дегенде таксист. Ата білейін болғанда тоқтара, тоқ, э, тобағар э, білей тоқ бұды, тоқ сфера ұсыну кейінен болар болады. Э, тухтан били радиолара музыкалара массаларын тухтара гелерен чуге дейм абытай бар да Оның бұл біле үші бай бұл тоқтамалым. Күндірім, камера қанды бар. Керені көрбіттенге мандық түндіктерінен олыран. Олы бұтыма бей болағана кейіні көребіт. Адымды дұрға жабыт, қарақпы тоқ болар ба, адым болар ба. Онтын болар бейе бөгелер біт, бұл сүйсілін әрәтті дейқана. Балаған ер олырандар бұл тұлылыр егелерін мандық көрі түндігінен көрелер ба. Кинилер көбөлек ота кырын. Оны көбөлек орны кырын. Кинилер эгелери төбөлөрүн хер бар бу. Уважаемый биддер. Эти холор олон кохот келер битти. Аха. Олин тухтан алар була. Холор олон кохот болны элбэх пахеддерден келер бу. Кине рас информацияны бар туху мен келер бу. Блин, билен мучлы блин. биле пуштален кудук бу холор бирекне. Кахат бу биле холор келер битти бия. Оны хура хонун бия агабытти. Онтон ол хақы болланы, именно он қоқ кәлем болланы білі кепсир бұ. Оны кене он құты көрбі күнне ағыл оғы олыран аспыт жонныру түгі бардың кепсир баны аран көрген ембәдін. Аны үші лақ болланы, ол ұрытын істәрі қолыр ғылтын ұлға жар бұ беретінен. Ол ең боланы бігі білігін ахарал бақ информация алыр ұбыт қолыр. Ахарал бақ. Эти YouTube болын, эти Instagram болын, эти ВКонтакте, в Телеграф, WhatsApp бәді қолыр, бұтты қолыр онна телевизорың дагынан дасорин тугуда фильтруйдабат мейи бит партенсия десе болар ол сыйлырорун боланы керенде көрбөк булалар бартаманы биттен булалар онтон маннаян бычкаек түнүктахын тумат тохта бустубет онтон боланы а кетип кирген онтон олон кобук келер жегени кепсирин же биле хонуну хаңан аяктарын там болор олар аны вот биле спецэффект бо эми бириттен театрга барбыты атмосферный көмүлүк кейин ахан бараген манытаган мария васильевна олонку театрын директору э, осындай ұлыңхаттан бити биге легевит биге вообще монда кийине <laughs> эгити үлләтші жада үлләтші бары бит кейлер мен ратты ратты ратты <laughs> сценарий <laughs> <laughs> мен білген э, бұл бүгін тоқ э, историктерге улхан семинар болды казахстантан ыжы бурятиядан бурятияттан ыжы тіркелдилер дувуфуттан келхажилдер оны боллагана бие фишка бір били сояллар ылжытар болды били наука болды наука жандар историктер оны тилер бии тоқ бу регламент туппакыты оны тебет Хотын бу хакалар үгестере динде. Үй жеткелләгәне манды колор дыбыт О, ол ол жетин же. Кәпсилер, кәпсилер, кәпсилер. керек доклад доклад Доклад Оны ынах э, сылгы тәчелер тохтыры мыгылах менталиттер бар дер бар мыгылах той казахтар дилдер ме э, э, житкелле гана ипаттар тоо келдиң ди көрсөң хытар ахыр хытар ахыр ахыр хытар барын хонон барындарабы хонон барындарабы дехелдер күддүк да онтанча бир кесилдер бир ки ыйбыханды хыппыт онтанча хеп боло денче туран барында гана кахайна отан бу тугуна келбекини дийдири ото итэ атын И ты бегал до базар. И ты постоянно чайной дахты, чайной году беси. Постоянно а хар. Вот он артох. Хахара келлагана да, балана яхатын да, көрөн рама киге. Да. Кепсте Вот Барата. До того да дахты яхажа. Ата бу кинага көрдөкнө. Чанты даже атырып алды, тапчан. Мен маны көрөн бараммын. Ман билим маны кинага барды деме. Бу. Мандыга айндан хер. Олар-олар, олорлор хумуналлар тугур барны хеллер, оны ханатым вестерны бит тоехна тугур маннан тугура приключение болар бире ласка онтон куаталлар ол куатан эхнер тугур хакиддин хумуналлар олар куаталлар онтон келендер эми ханнара кимия хара тугура кемелехеллер ол билетінен как будто били острын дастырын деп да били э, там же движение мында бар или род муви да род муви курдук болар да но билетінен боллагана эме же кинете били ну драма комедия коми драм дейт драм комедия ол ата туугар эми үчүргүнүн асылынан били астап бендер бар 12 атат двенадцать стульев золотой телен золотой телену кирәде массананы бар ниле били ол күрді күрді оны ол қайдар авантюрны қайдар кейде бұл лақтиян абыды онты ол гынан баран бири түнен эми хақа сториялар ген бұлар болды били хақа сториялары тоққа улоғоран жир болахана ити попов сюжетный тохтарда кацкалар дахтар кацка бәти харар деманны оғлар он юлар олар бу оғлар он юлар манны чабучақ қостахан денеді де тоғар никтен бұғылатан бойню анан мен кацканын қайыры жарагерерим э, иван пылков кудохонник кайырона карен открытка эноңорор еще снимоктерна аны кене тугаден уратытаден этикимна этнографтар этелдерде екатерина заровнаин кене уратытаден бээки хите буллагы хахлы хаңарар олохтаах таатты нучета буллагы олин кене бар билелдер бар э, бам бахалайсыз бам бахалайсыз олох олин искилбах кайдах бааларынан тәһәлләр онтан э, тоқтан центрдан гастролер нучалар кәлләр күттән алар бу нучы Аллах напряженныйдыр хәмия бай туқыдык манекен кыды тәһәлләр Анта Попов кенегер кайдах бааларынан оны биле менталитеттерин бидер бу. Ото бу профессиональный Бу фотомодель. Да, мы фотомодель первый. <laughs> Вот тох бут главный герой бу. Э, кендеремре, кендеремре. Степан Берсеков, энергический сон, узгеркихи бит, фотомодель, бастаке саха фотомодели дека. Она <laughs> меня таңхан улортылорты попухканан позирдан тақа. Ага. Қаста қасқаға кенері бар. Олата анам менен хайыр бит, түһәре бит. Үйерьях дейм кеді. Бұл қатскаларға олығынан старый рыбыдым. Вот, оны көтебін. То есть, бұл бар персонаждар, бары... Тұстыс болсорилады. Попов э, качкалардын көрүп мен мен айдагам де но ол персонаж э, ол качкаттан тақар боллага де то есть бу качкага қайдақ кии біте улуктаага де, мен аябыт гынан баран ол персонаж э, попов качкаларга бар по мотивам фотографии да дека алғашқы біз сыңалап октойна барата именно ол катыскалар картина картина сахай стуретін чинчиер интеригир юретер кихи бир э, э, о жер жер иван попов интернетке э, бар да история бар барта Сересе хатканы көрөр үйрек буллахатна э, көрім біле қыс сразу. Бұл хатканнан болан бұл сцена бұл хатка биттен өте кыз сразу. Ну сайы бар булыкта ахманды кинеге. Тоехана бұл народный художник Төрт культуризм бірін бар бит. Вот тоғын бес лах кинеге. Народный художник Иван Васильевич Попов к 120-летию со дня рождения ден. Манды кинеге э, любой улус библиотекадагар бар, Саха культуратын учителлара, историктар, иманылан өткөрдөккөне. Интернетке да бар. Интернетке да бар. Иван Попов фотографии де тахана тахан келдер бу барда. Бу музейге өткөрдөк болой бу оюн картинасын. Попов хамы картинада. Манны иде э бит Дикор, Сасы кем О kıcık білімнен iyice kınadı. Hamihim. Bulak bilemden. Kereli körür güyretendi. Da, hoq imni kiyinega qılıp kınadı. Kaç kızı körüp bilenlerin kıldık. Körüp büt qattiğinden bu var. Bile oğundan barangın teatrga вот камень. Ага. оны жабат. ол кинофак кирам жого спектакль баран спектакльге куда спектакль бу эге топ болбатак шоу оюн болбатак энди кирен баран надо де касара бырыгы большинство агонда бырыгын депмин сөп эттон бырыгын театрга икки саат өнүмө тон сөп хандыгар определенный саастырыңлыктагер деби тояхана ого белеме ол келидитте үдебет форматын форматын билбеппи атын булла каддак кадай каддай шоглы боо еще бая на тоқ То я хана біле э, Того бары голливуд кинелерін То я хана барта как бы өйденер кут там уже переживано. да барта хаттына барта көрмәлі даже өйденер тему кинелер тух была. комикс культура ты говорил. комикс культура Да, барта көрәмә кәсәктер комиксы бартын наизусть білелер сюжетный поворот поворотын бартын Он на билер жандар біле кәтәһә кәләләр комиссияр манны кәтә оған дақпен әдет білген тәңгилер даже не бар көрәм нете бар информация тоқ кәлән атын бұ қата тене хұрықты хұрық қынана бит тахчы бәлемнән бәрін ағалар ұрдық, оны болланы қолыр ұрды бұ, біге қамдығайла қылай э, миллионин кине тақалап бұ. Бүгін қаспидді қолыр бұ, особенно бұл манык исторический кинелер тақаларға бәлемнән бәрін ағалар кешөй бұ өті. Қол тігін дархан тақылды бұтты. Тігін дархан тақылдың кәнеттен аджақай әлбақ кейі тігін дархан кенеге дейін библиотека тұнылысы бұтты де, оны вообще атлас бұттар әді. Білділері настольный кенеге бұтты. Ол болланы аға білеймені кинеға бәттен интерьерген бәджігінеға қайтта қайбетейден біле анарын көрөрі. Өдүт либеги студенты тапна Гарри Поттер тахылды. Бир ахта. Уйда жаха жаташты. Бастыгы чаһатагысты, икис чаһатагысты, үһүс ча. Тоха эте итанил гантиванын кетер хоно-хонолар типти биле. Ахпат ки агар булар. Ахпат агар. Онду каха, олен болна интересин битер. Ахпат ки агар булар кинеттен. Онду бар практика. Или или или. Кидер көрөн барыста, битер желательно кидер көрөн деген агар туппак. Манна ааран кок манна көрөгөн. Көрөгөн ай манна. Баалысты. Жүрөк жарга көтөрөк. Иван Попов. Олор болуна. Бул кине тақырын хана выставка болар да Нстан художественный музейге. Февральга болар после фильма. Холур же министр күт гыны не хана. Холур булана бу саха фильм не компанияты бул бакка именно бу саха кинелери. Феноменнерден именно бу саха саха нурута кинени устан келер бұл элер чакка бейтін культуратын интерес интерегин тандар бір инструмент болар. Зыя хабы пекілі кинидин көрер, кинини көрер, қарсықлар барын көрөр, кинига хатыр. бастық олон қо театры жер. Кенген били ман хух, били тохте хай арас арас суланыр. Арас арас эгеттен ман киркирланылан. Кимер оның хону үшүдүгү дүр, кимер кинини көрер, кимер тойық-тойық тур, кимерин күлүр кимере хохонагар, кимере тугуру сурьер, кимере рухидур. Ондуктар дыхан элбэх элбэх маннык суул декада артыктар дах буллаккана хакай культурата халара кескиллери кескилленере билендере тухтур. Хобур тыгын дахан кулон тақ культурасын кеңник бар билер булды. Хайны де. Истеннен төселер. Билин таңыста түтөр. Булыргыга бардылар хайгага. Анан түтөр. Ювелирка, художниктар, Э, то есть биткинеттен тептерен культурын арас кайсы барда хайдар булды. Оны хайдах историктер хайдах вот мәредих принциби ол культурага кине хайдах хаха культура тигер күннәгә культура тигер кирериден. Ыгыктар ыгыкта ыгыкка хайдан көрәгән булды хайдах бу хакалардан хаҗылар ген. Оны бу кергеннең гитә капиталиналын э, этнограф булды. Оны көр, көр кер бу тигендер хан кинеттен устанылган тиктивтен дөрөүне. Кер оны уже көстен келер. Тойдықына кине театр дейм театр олар сыныға аналлар. Аны театр, сыр кәсіп тоқтыр, биде театр тоқтан етем. бер арай тоқтыр олар. театр театр оны Сол жерде Сол жолық, жүрмін сақа театрға алып жүрмін вот енді этенс театр мында ке мында бир визуально көрөргөр кини постановочный болбор окка кини таңа именно театральный атын болот дарбатыйлар гримиңер тиет дарбатыйлар тойхамандык атын онда бас особенность ага особенно именно тохпла онтон площадной эме атын да площадной дон костюмне стадионный искусство да онтон кине барастыгыны бу маны маннык эте бу кемиңе бу этеди ол эһен жон көрөрүгер холгар ыгыкка билен үскатын одакпана онно уже холгар ким ана манан эбен сабан эби сабы дарбаты ну театральный шоу атыны онтон почему именно того вообще мана концепция так конечно экспериментальный бар болта но саха фильм естественно он кирехтер саха фильмде болсен болта кийине болсен бәлки исине концепция кийине орган ла болта бей урду кийини уяр пәпил уже мас темир болбат оға ооа ир болта олады түгі бұл кинеат тиби костюмдер бит очторга манны кетеді точно факт эти документальный кине бар дейді факт холовгар онны курду бейги бейрадыктар холовгар киненен қорабы сахафилин кинегорбу. Не храните меня без Ивана. Ачи, тох токо. Арғы табақ тох тоқ. Надо мной солнце. Тойон кыл. енді худдык кине тыгын дархат. Энни худдык та барнета. Вот. Күшка аттын да. Кеттин. Раха потом костюм то театральный костюм, он кино. Театральный костюм, исторический костюм, этнографический костюм, он обсынын кино костюм еден. Барша тустунан. Театраллар халбы артист сына кетере абутай хатан аньява фунден холор бэхэс бэхэс условность бар хатын көстүмүн бэхэнге төгөр бу он кот күндөрүнөн төгөр бустулдарын болтуралар онно спенделишне болона касир кыз деп лебли кепиттан уруккута аңар уруку биле бе төндүрүн ханата дас бу бастыңа датта хылтан кене тояргар мехедиребит улхан котурнаим туран холорылдыр бу аны аны تبدا جيناتيها جيناتيها ولا استاذ بوتافور начальник бар бу керек ана люба бу бу бу төт Onu bana devayin. Onu devayin. Ne bakta? Devayin hecanın. Ay kadar etti de. Otom orada dediler bak. Bunu bastığında da şunu yapıp hile dedi. He, onu bastığında batta pitten bu hıcır bulacak. Onu bunu bir artist artist kırıklar da bile dedin gözü bitti. биле хан хаяны Ну баттан кагырыл. биле да, бу? батыр Баттыр. Маны төңген жара. <laughs> Ол маны кетен кит. Ол бул булана бастыңганы той эдер оголорга кетелдер бүгүлөр. Хэ былыргы тохтар, билеуде Кыргызстандар, хаяндар ит. Онта хаста бастыңганы нурсанан. Браны кетелдер. Билетимир өттүнөн тикелинге кели булабы, төкөстү. Ати уртокка барты. Даңсы. Хадмигер кинеге ашидык оң халлуу тете. Былыргы кулунта хагана тептики болла гади бастыңа онна манны күннә гара халы бирас онна саха кена эбһәт күнгә кәлен хоб бары тептики онтан хайдан хайдан бу он тахсус яга кәлен байлах болар бу ахара муннан тимиргә килер онда иван попов хацкатыгар бу манги шибайт э, ну бу хацканы оңурухтадым э, персонаж оңурат бу кистугуна бун ха үйөрбитти атын качкалар код дахы бай кыргыттар код дахы тота кыгырын тырылды де олох куттан ныркнат медный көрүннахтыр де кини русиндер буки буки сери тогоран ха үйөрбит аны Хәрәйдәккә җәдәнгә кейтәнгәндәр биттер бу хилахтен. Булыр нигән алар битте. Булы кутын ураны. Таңнан тұрын. Носов бахатты натан картинур хи давит. Э бахатка. Гынан баран тогора мантакатын илинке берин улардан нах тугу оңор бутета. Тоголар тедем мен токуй давыт. Аны атын кацкага бар быхлах тен. Эти илинке бер чораннах илинке бер кырдавыт. Попов кацкаларга. Аны кидик бул бутум. Гынан баран бил ырахтан бага полный ростер. Но ол илинке хабит олох будан кирхевит. Ол хин даганы ол айманалар бит. Он ткайбын қалыңбағай тухпар де каталог материаль нематериальная духовная культура народов Якутии музей мира де второй том Германия оны Попов Германияға э, хомуян ыпытым билер была э, э, этнографическая коллекция ол каталогка көрдәдім оны Попов тугу ыпыта билбәттен хорулла жарары тогоден посреднигінің Фредерик Александрден коллекционерга кини собирателер болды оны ата барта александрдан килбиттехиндер барда фьюзбурген агендер элбек булдай Оны көрдәтім, ол чораннах тухпынары буланылым. Илен кем хәрбин. Оны Попов хацкаларгар э, мынык тәңнәбетим ары илен кем хәрәр бол бадагы. Попов хацкалар өссө кыддилар мынык. Онна өттү кимахтах илен э, лево право уңа хагас. Олата киня бар. Каталыкка көрдәтим. Аты хәргә буллум деди Оны тәңнә битем инвентарны немеддер төрдөн хубрутсы дилер. Алата точно комплект бит. Антын кален бу кимнә э, Александра Лакытта касыдан э, археологтар китте. Кене хатка көдер бит. Бу именно бу э, кинага хулут илинке бер. Хатка турыр. Онна перед отправкой музей Ден Попов горибут. Все доказательства. студент олар кені кәр иә, дипломный олар ер дипломный олар ер уана олар кені ынры Бұл дипломный олар ер премия балтырай он историческая реконструкция сместерин көрөллөр размердерин прямо бу раскопкаттан ылбыттугу размерданнар даже раскопка жаллар миллиметр кие ол олох точная реконструкция болот отон саханага барды мандык картина хачи мандык э, нерей мандык тухтах сүрахтах ол э, нерей <laughs> продюсер нере кастинга вот тахалар кинега кастинг оралдар, артисттери кастинг набаттар ынақтырын, оны бекесі біле табалар еді артист кастинг хоғат артист артисттері кастинг набаттар тусовкаға барды эпизодниктерге артистерге ондай ол нереге бар оны нереге кастинг онда қатып кетилер бу да бу басар да аны талабыт бу басар да толбедди антыкай бүтүн иккенделдах былагыта агай хануктах нерее шакага кылдылар бу олох ого көтүң маны көтөктөр эдер одде келер барар келер барар автобус бутар олса эдер актёрдер кетти екатерин автобус котарин антык көтөр гонорарда дирижерщиктар гонорар киненнен пасынарий дейбинче атаупут дейбинче де бу берсекеп туга нерее булар аны ата хуохнере келдагай хаңа төрөбүт иннегенан дибинченен атаабыттар олтухун брин улатын улак боллагай эрия жүн хадратаата кайкатыгер бардыжи кине премьер каскытын Нурган Шадрина персонаха. Вообще на хакрыгавый тухтар барды. Мимо на ну, бу килиганы корамен а, тух тумли ассоциации нет, ассоциативное мышление. Служили два товарища один киноварды. Видите, были оператор барды. Оператор, он был актер-дратор, сыгат атылым не хутанат атылаваппын. Білмендік камера хроникустар, оны білсам, оны білсам, оны білсам, оны білсам, оны білсам, оны білсам, оны білсам, оны білсам, оны білсам, оны был ойки. Эн э, эттің эті да. Ол кейінен ол э, именно фотоаппараттарын ұстары бұн көрбітім. Олық фрагментін әрі. Кофр, кофр, біле, тоқ полевой. Да, да, да. Тоқтарын хекелерін үктахадер бұ. Да. Тоқтарын үстекелерін. Фотоаппарат кенін. Бұл артистерге ұстарға ба ақ бітті. хас сөз ағуан бес артист. Екі жүз теке деп. Сөз ағуан бес артист ұғылды да өкейді. Сөз ағуан бес. Қайда ақтың? Оны хэнан бардым толар астыр. Дүш оркестрді? О толар оркестр кетір қол бұтары. өтшіл үш Үш театр, оны филармония. ол Антон бәбі технический состав пыт бәйінтен өттөң олымындық. үшін. Антон болан театр кір бұл спектакль тұрарығар ол 200 алтон қолыр артығын оркестрің онды керер бұл. Технический состав. Ол тағанан өсі сүшчіке кейілелі. Жан, Антон кейіне қатты. Очаны күнжік. Сақалар бары очаны біта. Осы жоқ 15 аттыс плюс массовкалар, плюс тех составын өттөнжі кейі, онына етілерген күкінге мандық бартын мандық қамтырттығын логистикеді. Аммаға бар, Хунтарға бар, Миннеге бар, Латвияға бар, Москваға бар, Бүтелеге иккетта. Бүтелеге атын уларда. Мага куларда. Токуддармыз. Кине каханданы харамнарты бүтөдер бу кеннеттен ото ол икка ким жайжаган. Хылгыта ото маселаны те. Бүгүн бу смена, бүгүн атын смена деп. Дена те ыт ыт бар де косканы тоар кенде латак бири осы те мәйдир Максимально ытка ме костюмов өссіде те поповтар балағандарын үлділергер күндеріме білейін қандар бар хатскаға ду хартыйнаға ду или ахтыйға ду барды кинер ыттара харайға таққан олар үлділаға бит онда же хартыйнаға қандары бар еді олихин ол харайга таққар ыты көддәбіппіт таталаттан кырдан кырда ал поповтар ыттарын таарыха таагыппыт ол кине оғотун таарыха таагыппыт олақ таққабаттар Утын э, бит хәгәр вырдырын ыта хәвеләсбитә. Үрекем тетәйбиткә. Тетәйбиккә. Тетәйбиккә янябыт. О кинере такка бут Актер бит бит. Ататтар була таккан хәндәр куттанан устына хәлдә. Ярык бит тетәйбиккә. Аллаһым насет. Токта кине хаябыт. Төйбидене барта драма Конкретно онтаха кенете ханна да жанр хуа. Холор бу киняга наха холор комедия уна драмара болбута. Холор те удаган блехина тер кеһи мен куга камсыз деп куяхта камсыз. Блене сөп бүнүн кенне страшно болду ол. Холор кеһинне көрөнлөрөн биле хананар биле мен генетический кодтен бар битте. Урут биле тер бүлтөдлөрүн олар доктора жол болган. Ол ол сразу хуктан келер. Аманда мистика да бар, фэнтези да бар, холорлан кодда. Мистика да, тух мистика. Отоно ойнанан мистика. Ойнанан мистический тух побле. Көнөрө хөненде булдык. Антуран булана деп хагылынта ашы хорор булдык де. Туну спойлерда бут көз көрөрүм. А, трейлерге бар, касех. Ол биле тух <laughs> агабыт булана биле отпевайды туда ана. Тоң туран калбитер биле сразу ви. Ти Попов карабарата. түбіліне доқтылы балады форсай сесени бифеп ол чуйбай тарахина ол форсай сесиден түбілі мустаннар ли проекттер ту куйданнар ин хлор халгы хадоллих тахтынын кепсти ол онда олан андрехавас монтенепте ол онқо монтажный мындык тухтахти мышление мышление лаха Ол ли монтаж курдуктен олехим болана саха жоно бухолор димала булюба бухолор юралах тулун кеслях тулун бары бухолор боланы именно бли киненю буларга олехин бли эппикер смолгон матери барып тихе. Эхе жоңут холору он кунан имла тахтара дибедин кемнери, олехим болна ол төһөннөн онук воображениел бахтаны хочонун барып тин. Олон мен нук, олон коттук пар жанр да бар. Дикине де раскадровки шики пасавт, эн касавтында. Тугу. Э, буларга огалар урыйда путтар аны э, раскадровка дурыйда ватырды. Кимер касавтчы? Кимер касавтчы? Этнографтар. Эй, бар. Ханнар кәсәбедем. Ханар кәсәбедем. Ханар ите билүгә той маны кадрдырды конкретно ол бар ол кенеге тетак наны оларга ханга бу впервые в жизни карандаш онна кумахалылар онна онна курдулар тухта митор араттан олар. бейді олар буттар бұл бұл бұл, образное мышление вот ола хондукпа ол енді фантазия деген жагы кеңири булат э жестко айтты олар олар да да аягылар деді бұл сүйшің бұта бұл ағау бұл хеттон бес төтөдүн хыллахы тие олар балаңа олда тұр жонно тонно уже телефон айла олар бұл бихе ағалар бұт убайдара жейдіра атахын яхыды манны бурмуста балған өтірі бұл күрі бұл ана бұл анадыр үддеме деме манны Плюс отуккалан олар бұдай да бейін. Александра этнограф бар біттен. Э, Александра Прокопьева. Как болына э, тоқтеді. Хақа ерігер он нақсы сүйеттен тымный күшке. Олы не тер болана ари погода талай домына Погода ари. ари, Ага, вообще тугумбартну мнастай дейін, э? Вот хорошо, что меня спросили. Дяра? Тухтин, бұл профессиональная культура дембар, бар, бұл бігейге. Оны народ культура дембар. бар. тут тұта жер. Біле ойыттарың болғаны, ойыттары баралан кырган әлі, бұхоқ болар болғаны. Ол бар, хим бір тақын кірелдерді. Народ, народ бар, вот, культурная память, историческая память, народная культура ден бар. Білінге уяға, э, хақан народуғар традиционная культура құқ. Но есть народная культура, которая хранит традиции. Вот интересно. Раз я узкан... То есть традиционная культура, традиционная культура э, музей бар. Да, вот Аластарга тохтыр болан халбыттыр. Бар бар. Бар хирер бар. Оны болғаны бұл, тя бұл біле, э, те қайғыны қолы, вехе білуге э, мейікке, біл баражы бұл бұтты, вот, вехе білуге мейікке Балағандар тухтыр тухтыр туралар бүтүр күндүк айтал төртчелерин алахагер хыдып музей кидип турар дейли өтөх тұрар егер олар орон тұрар тұрар келен инсталляция ә, деген итинде болна тоға бу иленеңер орохторго болна били көһөрүген бер биттер отон ону комитет расклашыгынан болана Э, холарме керген чурупчеди геннай турнтаев эп кини болана биле үрөх көрөден аластактар олору аластарыгар марынкала марынкалаа ден барыбит болонно бо бу хеттон сылыргады агоны сыл хагалындырдылы бире мехин урбут марынкади ол эмехин болана олорбут балагана билигинде аны турар кимде тыппат Ну что блек уталах паймахан хүбәде. Ол олор олен болна блекене балыктабыт хире халар китте бар турбуттарды. Уну бу келин отой бу келин келин типу полухтур не булла. Олор куттана он ласка даже кибеттер бит. Олен болна ник бил арылан калан калбыттар. Уну бахлаяла хаден мен мен калас парти мунда айбран истеха бли хүтүлү бран истеха көрөнди. Уну бу 2 тигин чагылар кадылы турбуттара жейлере. Мен 2 тигин чекке келемдин ра. Уну туткөдө көрүп бер баллар эде. Ото бахар Бли өттүһү жынар барын хоқуң распитирди. Онны бола жеген деревне тудайды. Оны ол деревне кыйяк хем билин да картага турар. Э, хамай бу ырхан түгендер кайда ардах болар ду. Барта ялга да. Адыкта. Бахар хамы бир хамы бир бахар дахыл болбуты. Эдиги. <coughs> Ырхан болгон жер. деп, хадеп, боростолох устарыбыт билимне деп. Жомбут келедердерин оны строителер бүтүн ыта сүттатта баран тута турунга декорацияген. Он бу агай хына барар хыды актер бүтүн уже келди ритуатты. Он качкы итылдыр. Буру бу херолор олдыр. Он маскала хадылла. Эндер кетеди. Он ман кахад доста бүтүн дилдер. Аны исперанымын. Тахаддамит. Ирде <laughs> дичен рекомендациялар не тахаддамит тен. Эреллахмит ара и все. Эреллер бар. Ала алажар күйіне. Хана, ну, кинага хаддар мындык нарк мелхелдер. Сери тоңу тоту хана да. Хирбитин тебехат ахата бит, хайыбит, кепсет бит. Ханга хирге келдах. Аны бу э, улхан ластырын, улу ластырын хирдах бит. Лехен Аллах хамы э, радио хамы хахабыт кими мутчабыт <laughs> насти питер москватта мында второй режиссер кахкал бита хамы хахабыт кине бо алажылах хат кине алажылах эвхат селдах хапте селдах хахабы хахтах онна хамы бастыгыннан хатыр кине <laughs> деп киди иккен баран хатыр гархан чага киде холошна Жавашар бәрте дехан. Бу башы хамы жикти проект болды, ха? Мм. Э, Тойга мен мана продюсер дадагам да, ха? түшчөм де. Олог биле үшөй дактаганы э, тоқпыт токпут наха жоски мындыка. Бу коган деген о жикти. Кандаганы бейіне барты сот үшет болар бейіне, Бейле бит. Тош эдем бит логистика манны артистер бит барта. Бартын барта биле турган хасын ток болон үйүн ток болон любалагы решөттөрүн командаң үшөй болгана эң чөткө баран яга. Тойхана яга түгін соғын, Биреймен хок. Әй, давай маны кынавы тенден сох полностью эрелях кидаган уже бардан бар олар календарный календар есть ковид өссө хорен өссө туокту бири туспа дерени туспалорогут саган жоро э, изоляцияланмыт билбеккин хасын тоқ болур ол бар хамы куаган мана билдер дүге хызын арамы дем арамы хасын дур булун тууры зонус будум көбүдүм онтон он эки жас коен тип бидим ухалдыңа соттуга табастар <laughs> хасын съемка болтатыпты Любаны гарам барам. А битек шимки бол так. Онтан жол келет так. Любаны гарам люба так. Аны куттарам бол бирге. Жүрүм жолок хасын устамы биде биде бара тактар була. Барды бидере. Битек смена. Битек смена. Оны гам люба. Короче хаддах оны кнарым. Билберим то. Эмиске деген келген. Унике жаска күнүш. Бүгүн каян барам бут. Хасын көйө кнады. Канна коракка устокну септе. Смысл? Чес, Аллах билдирилен тур. Бүгүн хасын вот келер дет. Уйте соттуму дейгер. Аны бияға рейс паулақпы сомылы тұрдақ. Үсті тұрдақ бұтына оқ тиен кілінсіп эвакуация. Оны үспей да қому нохоқ бұтын сеп. Оттығы осы сен тоқпыт билепіт бар дей. Аны латыс бір артис бұтына билеті тоқпыт. Аға, сен оны қаян барам бұт. Құмнар тұты гөнсік. Өне бір кей олы. Тоқ барын көн келекін ады. Баға бола тұрар. Бола болдақ. Бола тұрар. Олақ пиге Оны ол күніс әрі ойын тен люба короче мандық э, бұл сценаны үс қадыңға көрөн устукамы токпе вариант бара кали. Эн хайыбыты деп. Көһөбүт котабыт копа путын бит хексмена. Аны каннык кад смена э каннык сена хабытын көрөн баран харап плох насты бутын кытта. Бусена на маныстук путса, бусена маныстук переиграть. Пока как стреляли. Ола ханна примерно устатынга бар. бұл ма Все. бір күн хете бир баха. Бір күн Эмонтон барын Так, ну это как бы, да, вот это, вот это мистика. короче, валить отсюда Он говорит, проект. Интересный. Да, да. Кайта болды. Кайта. Она была Она любит меня. куда где не не programma жоқ ма как то помнить nữ отчет помнить айкубы тидибит ананас бутан хана хана бутан бина Бұруға хайда густабыттен де художник паникалатыры көн тидибит хадайбтер олар онна бастыкы смена хей эннигитер устухта тибит түнгү сменаны муну аддах бада ынырк страшно түсті. Аны Оған бар, ол кәнеттен қаламыт қалалы. бұрға хоқыдық болалы. Оны бей ұстар кәмметігер, олық купаллаха жер күндігі бітті. Хамия күндік. Бей ұстар кәмметігер. Манык. Бұруа хоқ, көстібітері қадайға чығыз кәлбілер біттер еме. Эвакуация, оның манык. Бағар тоғаннан кәлбіті, бей соттығы көстібіттер. Бей соттығы мен бұрулақ еді, бей кәлбітер әме қалман қалы. Сов кәлбаға. Аны... Сүйсің оң Аны Арты керек әбіне те просто. Масуа кота Аны шо Аны аны болды шо бағар аңғылықта құпи. Тұқыдан көрі. Бағар ғана лақпы. Бағар болды ғана. Эти вас ара это. деп Оңнан хуй бар kehi taga bala man улахны таға бадахпыт нда де да ген иә администрация өттер хогерда продюсердер таға бадахпыт мына өссө хасар мына мен бу кинене сөтөбүн көрөлүкпүн бу кинене көрөлүкпүн олата боллагана бири мистикалақ за кадром дека да ол в кадре кадре хигере мистикалақ ол удаган туунан да айылғы бар көстейді көстүйтө өнүрүшүдү көстерді аңарда стрейлер керек просто да ол э, эпикеде ырахалар актердер быт иттер кустар хастар э, нахтар да оголар оголар баллар бит эссе көрши били хакылыгын туфна бардан көндер тукон свистылар аттер ди күрдүк кичик аялгата характерати көстөрдө ки отой били бахар болу турден хаддыктой дөбүл болот попов э, картынасын ийне орку бу иван чай күчү күчү жан картынаны быныр кыргы картынаны аяпут тым мына черновеле лин көстөбөт күчү иван чай конутугар кэннигер өссө бахар бу бут кара төңөтөхтө тураллар катыйнага бәтигер уонна бу рош кымуяннар э, курда уурбуттар онтуката арага спитну болын кыстар уонна кыһыла оны сүге хаддер төсе ол рош кымуй хаддер ол хартыйнан те мандык бу чернобелаяны кодда хотя ладно дим кырдык те ону реконструкцияламыт аремын кадр турдыбыт устан баран алах деген ары кырагабай хага туго будук бутур мандык бу хас бу кечекке все бұл кечекке маннык кине таққан бұл кине маннык еще ба маннык бұл эки маннык кес үгөтө көтөгөллөр бұл беге сахабыт кине дей бұл кине Оның көрдөк кутна калеңет бұл хаманда үлөтө ите буроннан тоқпутнан ите ковиднан баары барған аспыт ите хаманда үлөтө бұл люба тоқтар туоска халгыннар қаддыры маннык Кытым байтын нах, кешала зук таран обута, сёмалах устут кады дыра. Ман ман ман уяна ман грам, алан этебин онна. Че даже ким устарды. Ман ман уяна. Это планка тахан не була. Планка. О, четко четке дер. Онна уверене бинде. Бу бер бу билген айбыт потах бу хүсүлах бихи наследие по Бихи этнографтар бут, художниктар бут. Ман консервациялан хал бут саха культурасын консервацияладықтар ол музейге итан хаска перен сурьен халыбыттыр просто реконструкция ондак бүтте уруккуну бли художник була бир художниктер була бир аяр куттан жоннор ну холор балына бу любэ бэтеме бир олон койтон дөтөрөбүт <laughs> тейиндинде олон кой э любэ болна бэтэ э, татьяна семеновна пантелеймон Папат Михайлович олар олла өтті. Кені оланы тұл Нұрудынай театрға ұлаттады. Олынқы Нұрудынай театрға. Әп, э, оны оланы именно біле олынқының ұлапты ме бар күрдік. Олын боланы біле. Бәйті ihe искута ұрас болан, кинетемен уже ырас оны ғырдық. Беха блин, ол бах кидях тох ондук банда генергел бахтеди. Тох э, олох кутуардан, тох кутуарлин болана ки блин киня келен хыняны. Растаны келерди. Растаны. Ха керени үшөй көрөн биле тохтанар. Хеп болен болана биле Раса кесинге раса сана дейін бар бүтө усанын өйдөбүр биле эпикерле ки ис кута оны ис юрага маннык рас болана оны уже тахарырыпти. Онтан искер холор тураманнык кырки хараңа тураманнык чырбуточинка бар болана. Олынкан хим бир өтө турар, өтө турар. Ол хим бұл бу любого дуг бле раз куттах, раз саналах, раз именно идея тугар. Эн үшей диялах боллахана, онтудан чықчықамсыдыр. мен бәғын дүйді өтті. Біле Амыстан болны студенттан бүтен кәлем бірі. ұмай умай хажар болатын, білінде бірін боланы Оға ғана бесі поведатынды карманға Ноль. бірін әме идея бар бұғытынан, Сразу <laughs> должен быть голодный, Идеяны букинни киһи көрөн олонхого улахан бастыгы хаддым улуу тентех көһөп Ахалар э, бейни керени көрөлөр керени тохту хырдыгы не э, хата хатабыттар ден, э, да? Хатыллар ден. Оны келен көрөк канада быхлак мехна бар. Келен ырастаны то керени көрөнгүт. сайыны бу кыгын томоран тыкымныга кыгын келенгит ырастанагыт бейгатен. Хайынга төтөттүрүм були ырас күйөх хлас тохтарга кемдерге де төттүрө баран рут урут олонколор кеме бардым аныгы олонко аныгы олонко цифровой цифровой эге олонко оны керен көрін хыджик растаны онна пикылды дейін